Добрий день, пані та панове. Е, з вами Uncranian.com. Я Антон. <laughs> Я Толік, то Антон. А я Антон, а то Толік. Так. Е, сьогодні 14 липня, е, неділя, і е, ми декілька днів в таборі на Новицькому замку. Ось уже всі пропахли димом, цього на відео, правда, не видно. Е, але <laughs> а сьогодні вибрались в файне місто Ужгород, е, аби зустрітися із Сергієм Пішковцем, е, нашим Е, гостем на відео і поговорити про його сайт inspired.com.ua і те, чому люди його читають і чому він дуже цікавий. Ось, давай Толік, питаєш. Так, то в мене перше питання насправді е, у всіх програмістів, взагалі у всіх таких проєктах виникає ідея, як, як, як ти вигадав, як тобі це залетіло до голови. Як ти зібрався з силами, як переборов оту лінь, котра кожного ранку каже, залишись в ліжечку тут тепло, як ти це, це почав робити? Да, Пролін дуже гарно підмічено, тому що я е, особисто знайомий з цією лінією, думаю, як і кожен з вас. Ну, Насправді все дуже просто прийшло в голову. Я зрозумів, що треба людям мати сайт, де вони е, будуть знати, що там є лише щось хороше, немає нічого поганого, немає обридлої нам усім політики і релігії, і інших тем, які дуже розбуркують уяву людей. І ну і власне я створив цей сайт і в один в той же день зареєстрував домен. І ось вже сайту 3,5 роки цього Клас. літа. Тобто Клас. просто сидів собі такий, п'єш з горнятка чай, О! такий, типу, хо-хо! <laughs> Inspired давайте було Майже так і Ну, виглядає. з ukrainian.com теж приблизно. Ну так, ну, ми, ще ми ще десь тиждень сперечались з приводу того, як то назвати насправді. Так, ну про назву ми ще окремо якось розкажемо. Так. Але дивись, Сергій, Inspired.com.ua де е, читають купа людей і в соціальних мережах, і на самому сайті. І, зокрема, багато пишуть про подорожі. Ти Да. власноруч пишеш, і ще інші люди пишуть для сайту, так? І е, це збирає дуже велику кількість інтересу. Як думаєш, чому люди читають про подорожі взагалі? Те, що ну, Половина людей, е, які читають про подорожі, самі люблять подорожувати, а інша половина або не можуть, або не хочуть, але вони дуже-дуже раді дізнаватися про досвід інших людей. І ну от представте собі, людина сидить десь там в якомусь душному офісі і читає, як хтось е, подорожує там автостопом, наприклад, там не особливо витрачаючи на це якісь кошти, і їй це дуже гріє душу, і їй це дуже цікаво. Я думаю, знаєш, я коли сижу в душному офісі в себе і читаю про те, як якась зараза подорожує автостопом, а я ні. І дуже плекає заздрість. Так, да. мене це плекає величезну заздрість. Ой, коротше, ви прослухали ідею ukrainian.com десь в 30 секундах. Да. Те, що не вийшло у нас. <laughs> Е, та, е, Розкажи, будь ласка, от е, як сайт розвивався, е, скільки вже часу пройшло і як ти ще залучаєш людей до роботи над ним? Люди приходять е, дуже-дуже органічно, ми просто з ними списуємося. Зазвичай це всі ті, хто нас читають, але ті, хто хочуть не тільки читати, але й щось писати. Тобто людина пише, о, привіт, дуже класний сайт, а я роблю те і те, а я можу написати про те і те. Я дивлюся, якщо людина, якщо у нас з людиною співпадає розуміння, співпадають Бачення ідеї, того, та, як це мусить та, бути. то ми з радістю беремо когось нового в свою. Тобто ключ, в тому, що людина повинна щось ну, запропонувати вже, щоб так, вона так, мусить так, так. Ну, мати якесь бувало, своє бувало, бажання. Бувало, звісно, люди, які зовсім ну, без досвіду, які не мали за плечима чогось особливого, але е, інколи навіть з таких е, партнерств ну, може виходити щось дуже класне. Ще таке питання, слухай, ну, кльово ти там заключаєш собі зареєстрував домен, але ну насправді в цей момент ніхто про тебе не знає. Та? То як ти збирав аудиторію, як ти збирав е, ці статті, де ти, як, як ти з тим розвернувся, як ти подолав цей страх? Це в мене зайняло дуже дуже багато часу, оскільки аби це розкрутити. Да, перший ну за весь е, час існування проєкту ми не і я не платив жодної копійки за якусь рекламу. Ми Розвивалися абсолютно вірусно, можна да, сказати. самостійно, тобто ну, ми не залучали якихось промо-ресурсів. І це зайняло досить багато часу. Ну, Звісно, якщо у вас є можливості для реклами, то це може зайняти там менше часу. А в нас, в нас на це пішло. Рік, два, можливо, десь так. Ну коротше, це і є правило автостопника. Час це гроші, гроші це час, і вони конвертовані. Так, так, насправді а, ти і ще е, в кінці липня, буквально за тиждень, е, ти мені писав, е, стартує Inspired експедиція через Карпати. Ось розкажи, будь ласка, що це буде за подорож, е, хто піде і як цей проект буде висвітлюватися? На що вони підуть туди? <laughs> На що вони підуть? Я думаю, це їх краще питати, але розкажу про те, як це взагалі стартувало. про експедицію. Е, минулого року я познайомився з е, одним мандрівником, який також любить дуже автостоп, який має про що розказати, і він поділився задавався ідею, що е, Сергій, наступного року е, я планую з друзями пройти через Карпати всі, ну українські Карпати з заходу на схід пішки. І як і, і він спитав, ну чи, чи можемо ми якось співпрацювати? Я кажу, це дуже хороша ідея, і ми домовились, що цього року ми зробимо такий спецпроект, ніби і все таки сталося. Він знайшов ще е, одного друга, ще одну подругу, і вони втрьох будуть йти з заходу на схід пішки, кілометрів десь 500, здається, і час від часу вони будуть спускатися в міста, там в села, і писати лайв е, звіт на наш сайт разом з фотографіями Добувати і текстами. Так, вбивати невинних ведмедів. <laughs> Випивати їх воду. Да. Воду. Найстрашніший злочин. Випити воду ведмедя. <laughs> з'їсти медовий запас. <laughs> Задумались про ведмедів? Так, щось страшне, чесно. Думаю, як же росіяни так виживуть без ведмедів. Так, так що бачите таких проєктів, е, на яких висвітлюються подорожі, і мандрівники діляться тим, як е, їх подорож відбувається, все більше в реальному часі стає е, більше, і людям це цікаво читати. Ось тому сподіваємось, що вас зацікавить наш проєкт uncranian.com, і ви про нього прочитаєте і на нашому сайті, і на сторінках inspired.com.ua, а також підписуйтесь для щоденної порції натхнення. Так, у нас є вже РСС. У нас була РСС, але тепер я зробив кнопочку РСС. Так, а як вона працює? Вона як працює, XML кидає просто в рідер. Поясню. Е, е, так що ось. Ще щось хочеш сказати толково? Так, ребята, давайте шукайте нас ВКонтакті, шукайте нас на Фейсбуці. Пишіть нам, якщо у вас є якісь ідеї, цікаві пропозиції, то й просто приємні листи, там Толя, Антоха, ви кльові ребята. Це це дуже сильно надихає, допомагає. Та, такі ставте лайки. А, типу, і шукайте нас в Європі. Ось у нас е, в гостях е, на ukrainian.com сьогодні був Сергій Пішковці, автор і головний редактор сайту inspired.com.ua. А я зі свого боку бажаю вам гарної подорожі і сподіваюся, що це далеко не остання ваша подорож, і ви в ній знайдете чимало цікавого і поділитеся всім цим цікавим так. з читачами і глядачами. Спасибі, Сергій. Дякую. Дякую вам. Тобі також класної подорожі в Латвію на фестиваль і може спробуй автостоп. Дякую, я <laughs> дуже хочу. Правда? А бачите навіть він. Ну, я якось, до речі, стопив, знайшов е, о, 100 крон і 20 фунтів стерлінгів на дорозі. Якщо в подорож можна багато чого знайти. Заробити можна. <laughs> Заробити. Краудфандінг. Так що Хлопці, дівчата, привіт вам із класного міста Ужгород, ріки Уж. Ось е, класного літа. Так, вельми дякую. Це були Антон Італік Талік, Ukrainian.com, Сергій Inspired.com.ua. Па-па. Па-па.